Ojalá se duerma de nuevo. Oh, va a vomitar de nuevo. Va a vomitar. Va a vomitar. No llores. Ya, ya. No, no, no, no, no. No, no me vomites, Jiren, por favor, no me vomites. Mm, mm, mm, no, llores, no llores. Ah. Oh, oh, oh, oh, oh. my god. Hola, ¿cómo están mis callowers? ¡Uh, ¡Qué emoción! Hoy vamos a hacer algo que ustedes me han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a hacer 24 horas siendo mamá soltera en Estados Unidos. Así que empezamos. el video va a ser mi sobrino Jaden Anthony, que es hijo de mi hermanito. Jaden es un bebé bastante tranquilo, esperemos que se porte muy tranquilo hoy porque son 24 horas siendo su mamá y estoy segura que no va a ser nada fácil. Pero bueno, vamos a afrontar el reto. En este momento son las 5 y media de la mañana. 5 y media de la mañana la casa está totalmente destrozada, totalmente desordenada. Voy a tratar de limpiarla antes de que Jaden se despierte. Entonces, manos a la obra. Uh. Recuerden seguir a Jaden en su cuenta de Instagram, que aquí se las dejo para que lo sigan ya mismo. What eh, eh, eh. a bien, Jaden? Are you okay, baby? Vamos a la clase de Zumba a mover el cuerpecito que tiene mucho frío y se está congelando Jaden. Oh my god. Ya, vamos a empezar a hacer Zumba. Ahí está Jaden. La clase fue demasiado horrible. Estoy cansadísima, me duelen mucho los brazos. No sé cómo voy a cargar a Jaden ahora, pero bueno, vamos a, tratar de llevárnoslos al, carro al menos. A ver si... ¿Verdad, Jaden? Oh, Jaden. Are you tired? Oh my gosh. No puedo, no levantarlo. Me duele el wow. Esto de ser mamá no es nada fácil. hace mucho frío, ¿no? Esto manejar en la nieve, Jaden, no es nada fácil. No es nada fácil. Porque el carro se resbala muchísimo tenemos que editar un video, entonces Jaden está aquí conmigo y a veces siento que se va a descontrolar. Jaden, no te descontroles, por favor. Pórtate bien, Jaden, pórtate bien, pórtate muy bien. Aquí tengo eh, la computadora lista. No sé cómo voy a hacer para editar el video y también cargar a Jaden a la vez. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo porque no nos queda de otra, <laughs> hay que cuidarlo. Jaden, ¿qué pasa? Tranquilo, Jaden, tranquilo, bebé. Hey, hey, hey, hey, a ver creo que ah, va a empezar a... Ya, ya, creo que va a empezar a llorar. Por favor, no a llorar. Ay, así no puedo. Ya, ya, ya, ya. Ya se quedó un poco tranquilo. Aire ya se quedó tranquilo y entonces ya creo que no va a llorar porque lo estoy meciendo así. Jiren es un niño bastante tranquilo, entonces creo que oh, va a vomitar. ¿Va a vomitar? No, no vomites. Oh my gosh. A ver, a ver, a ver. A pesar de que está enfermo, porque si está enfermo, es súper tranquilo. Oh, oh wow. ¿Te gusta la cámara? Eh Oh, ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué, quiere? tenemos que editar el video. Hay que editar. Por favor, quédate tranquilo. ¿Qué? Ya, ya, ya. No llores, no llores. Ya, ya, ya. ya. fácil. Eh, esto hay que... Ay, Jairo, no quiere como... Ay, ya, ya, ya, ya, Oh, oh, oh, oh, oh my God. Me vomitaste toda, papi. Esto, esto no, no es nada fácil. Oh, oh my gosh. Oh, no puedo pararme, no puedo pararme. Oh. Yeah. Oh, va a vomitar de nuevo. Va a vomitar. Va a vomitar. ¿Dónde está no, no me vomites, Jiren, por favor, no me vomites. A ver, a ver, a ver. No vomites a tu tía. Jiren, no me vomites, por favor. ¿Está bien? Eso, bien. Siéntate. Eso. Ay. No llores, no llores, que no llores, que no llores, que no llores. Mírate en la cámara. ¿Ya? ¿Ya no vas a llorar? pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué llora? ¿Qué llora, Jaden? ¿Vemos una película? ¿Quieres? calmarte. Vamos a ver una película. necesito que te portes bien con tu tía, porque tu tía te ama mucho. Te gusta verme hacer el ridículo, ¿verdad? Porque cuando hago el ridículo te quedas tranquilo, no haces nada, te quedas quietecito y te ríes de tu tía. Tienes sueño, tú tienes sueñito, te vamos a dormir ya. par de horas tratando de dormir a Jaden, pues finalmente lo logramos. Creo que se despertó. Se acaba de despertar. Creo que se está durmiendo. Se está durmiendo. Se despertó. Fue tan difícil dormirlo. Fue tan difícil dormirlo. En serio. Fue lo más difícil del universo. está despertando. Ok, gente, Jaden ha estado llorando un poco. Creo que tiene hambre. Bueno, Jaden no es un niño que llore mucho ni nada. Yo pienso que él se porta muy bien. ¿Por qué no quieres bañarte? ¿Por qué no quiere bañarte? ¿Ah? ¿Por qué no quieres bañarte? me. Señoras y señores, esta ha sido una misión cumplida. ¿Cómo te sientes de tener un pamper limpio? Uh. Se siente muy bien, eso quiere decir que se siente muy bien. Vamos a llevar a Jaden a la farmacia a ver si conseguimos algún medicamento para su resfriado porque está congestionado en la nariz, no puede respirar bien y tiene un poquito de fiebre. amigos, acabamos de entrar a Walmart. Hace muchísimo frío porque está nevando súper fuerte. Entonces vamos a buscar la medicina del bebé que hace falta para que se sienta mejor. Vamos entrando a la farmacia. Jaden, ah, ahí está. No puedo ni tanto con él porque está súper pesado obviamente. Pero necesitamos conseguir su medicamento. Pero amigos, tengo que decirles que de verdad, esto de ser madre soltera <laughs> no es nada fácil. Y menos nevando, ¿ok? la medicina, es esta, ya la pagamos, ya la pagué, entonces vamos a ver cómo se lo ponemos en la casa, a ver si mejora un poco. Bueno, amiguitos, llegamos de la farmacia, estuvimos en Walmart comprando la medicina del bebé, entonces lo que vamos a hacer ahora es a dársela a ver si se recupera, si se siente mejor y vamos a ver qué tal nos va. <laughs> medicina, medicina. Esta es tu medicina y tenemos que dártela, ¿ok? Entonces, quédate tranquilo. Esta es tu medicina. Yeah. Amiguitos, yo creo que alguien ya tiene sueño. Jaden, you want to sleep? Oh. Oh, mírenlo, ya tiene sueño. Mm, vamos a dormir, pues. Aprendí que ser mamá no es nada, nada, nada fácil. Así que si no están preparados para ser padres, pues la verdad yo les aconsejaría que esperen el mejor momento. Cuidar a un bebé es una responsabilidad muy grande. Cambiar pañales, darle medicina, darle de comer, oh my gosh, es algo que wow. Si les gustó este video, mis amores, por favor denle me gusta y compártanlo con sus amigos, compártanlo muchísimo para que llegue a muchísimas personas. Yo soy Katherine Boyce, lastimosamente no pude limpiar la casa y la tuve que dejar tirada como estaba porque no me dio oportunidad ni me dio tiempo. Pero bueno, en otra ocasión limpiamos la casa. Te quiero pedir que si no te has suscrito a este canal, te suscribas para que formes parte de esta familia de Calowers y para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. No olvides seguir a Jaden en su nueva cuenta de Instagram y seguirme a en todas mis redes sociales. Yo soy Katherine Boyce y los dejo a todos con un beso enorme porque los amo demasiado y hasta pronto. Bye. Amigos, Jaden se acaba de dormir un ratito. Yo aproveché para cambiarme de ropa, quitarme el abrigo, pero sí ponerme esto porque siento que me estoy enfermando un poco. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de limpiar la casa lo más rápido posible. ¿Ok? ¿Me ayudan? Vean.